देख सकते हैं म्यांमार में और खड़ा हूँ मैंडले स्टेशन के ठीक सामने और जा रहा हूँ यांगोन में जा रहा हूँ बाई ट्रेन और ये है रेलवे स्टेशन जहाँ से मैं अपना ट्रेन पकड़ूंगा चौकन्ना रहना पड़ेगा और यहाँ से किसी से पूछना पड़ेगा किसी देश के पास रेलवे है बट रेलवे में सीट बुकिंग के लिए कोई वेबसाइट नहीं है जी हाँ म्यांमार में रेलवे बुकिंग के लिए कोई वेबसाइट नहीं है तो इसे आप ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते अगर आपको बुक कराना होगा तो तीन दिन पहले आपको यहाँ पे आके लाइन देना होगा और फिर आपको टिकट मिलेगा हाँ बट हाँ, मुझे यहाँ पर आना नहीं पड़ा क्योंकि मेरे नाम पर किसी और ने टिकट कटाया था पास प्रिंटर तक नहीं है टिकट जो मुझे मिला वो पेन से लिखा हुआ था हाथ से लिखा हुआ था समझ सकते हैं म्यांमार रेलवे का क्या कंडीशन है अभी इस मामले में हमारे देश का रेलवे बहुत आगे है मुड़ गया है पेन से लिखा हुआ टिकट अब यहाँ पर कोई टिकट चेकर को दिखाता हूँ और पूछता हूँ प्लेटफॉर्म तो यही मेरे ठीक पीछे है और कंपार्टमेंट कौन सा है कोच कौन सा है ये मुझे दिखाना होगा excuse me coach number F one है और सॉरी सीट एफ वन है कोच वन है और क्लास uh, अपर है स्लीपर है मेरा देख सकते हैं और मेरा मेरा कुछ ये है एक कमरे में दो सीट है और मैं आपको जनरल दिखाता हूँ जनरल कंपार्टमेंट जनरल कंपार्टमेंट कुछ इस तरह का दिखता है हमारे देश के रेलवे की तरह ही है अफकोर्स रेलवे तो एक जैसा ही होगा ज़्यादा खास तो अंतर होगा नहीं टाइम है साढ़े चार बजे और ट्रेन यंगोन में पहुंचेगी सुबह दस बजे ट्रेन का फेयर है साढ़े बारह हज़ार म्यारमन चैट्स जो हमारा पड़ता है आ, कह सकते हैं छः सौ पच्चीस रुपये के आसपास और छः सौ पच्चीस रुपये में आ, मुझे यहाँ पे स्लीपर क्लास मिला है और ये स्लीपर क्लास यहाँ का कुछ सेकेंड क्लास सी कंपार्टमेंट की तरह दिखता है बट सी नहीं है ट्रेन का सीट ठीक ठाक है और ट्रेन में एक एक तकिया दिया गया और एक हल्का फुल्का चादर है फैन एक है बेड के पास एक लाइट है लेकिन एक भी चार्जर नहीं है यार चार्जर का पॉइंट एक भी नहीं है ट्रेन का ये स्लीपर कंपार्टमेंट है अपर क्लास और ये है ट्रेन का bathroom point, right? Charging point. There's no charging point, right? No charging point train में चार्जिंग पॉइंट नहीं है जो कि मेरे लिए दुख की बात है क्योंकि मेरे पास ढेर सारे ढेर सारे नहीं पांच छः इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे मुझे चार्ज करना है और पावर बैंक बस एक ही है और मेरा मेमोरी ऑलमोस्ट फुल हो गया था और मेरे पास uh, मैंने अभी मेमोरी चेंज किया और फिर से वीडियो बनाना शुरू कर दिया और ये है मेरा कंपार्टमेंट मैं चाहे ये खिड़की से भी अंदर जा सकता हूँ बीच में कोई कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है जल्दी हुआ तो खिड़की से ही कूद जाऊँगा को देखकर यहाँ के कंट्री की हालात पता चलती है और कंडीशन कुछ अच्छा नहीं है वेबसाइट नहीं है टिकट भी पेन से लीक कर दिए जा रहे हैं और ट्रेन में चार्जिंग पॉइंट नहीं है लेट्स सी ये भी एक एक्सपीरियंस है जानने को तो बहुत कुछ मिला म्यांमार रेलवे का सिस्टम क्या है कैसा क्या है